Introwertyk zapytał mnie, czy powinien zmuszać się do błyszczenia na spotkaniach. Bo to człowiek mało zainteresowany światem zewnętrznym, skupia się na własnych przeżyciach. O ile ekstrawertyk to taki stereotypowy Amerykanin, co czerpie radość i energię z kontaktów z grupami ludzi. To dla introwertyka spotkania są przykrym obowiązkiem. Często wychodzi z nich zmęczony, szuka okazji, by w samotności odzyskać siły. Na szczęście dla introwertyków Według badań Polska, tak jak Japonia, to kraje, gdzie się ich ceni. Wróćmy do pytania introwertyka. Cóż mógłbym mu doradzić w sprawie błyszczenia? Może staraj się tak aranżować spotkania, by mieć okazję do rozmowy w cztery oczy. Jeśli z jakiegoś powodu, dobra firmy czy rodziny, wymaga się od ciebie zaistnienia w tłumie, no to idź tam z zaufanym ekstrawertykiem, Podzielcie zawczasu rolę, niech ekstrawertyk bryluje, a tobie zadaje wcześniej uzgodnione pytania, na które masz już przemyślane i przygotowane odpowiedzi. Jak ktoś potem będzie chciał z tobą pogłębić temat, to zaproś na rozmowę w cztery oczy, gdzie przecież wypadniesz dużo lepiej niż w tłumie, gdzie trudno ci zebrać myśli. Small talks, czyli krótkie gadki. Chodzi o rozmowy. Chodzi o rozmowy, które budują relacje, rozmowy, które dotyczą tematów nieistotnych, neutralnych, ponieważ nieważne jest, o czym się rozmawia, ale ważne, że się rozmawia. Co mogą zawierać krótkie gadki? Przede wszystkim